publicar Armapa és el mapa de l'art a l'espai públic. És una plataforma a internet en format mapa que permet eh, localitzar els monuments, el patrimoni, els equipaments, les entitats que, estan, que podem veure eh, quan ens trobem a l'espai públic a escala mundial. És a dir, podem saber què hi ha a cada lloc, eh, podem buscar doncs, una escultura per saber on està, o al revés, podem estar en un lloc i mirar què és això que estem veient amb la referència de Wikiarma i veure doncs, imatges, fotos, eh, etc. L'any 2009 bueno, jo estava fent coses a l'espai públic, a, a nivell de, de comissariat d'exposicions, i, i vaig començar a buscar a veure si hi havia alguna plataforma per poder difondre el que estàvem fent, i llavors va ser quan vaig veure que hi havia un, una mancança. Havíem fet diverses coses en mapes en el, a l'estudi on, te, on te treballava llavors i que els mapes són, no només aporten la, la informació geogràfica, o sigui, et permeten tenir aquest plus de, de, de saber on està, no? perquè moltes vegades, per exemple, tu saps tens al cap una escultura o saps on està, però doncs clar, no tens cap informació per buscar-ho, no saps qui és l'autor, o en aquelles, no hi ha cap referència, o és un edifici del segle XIX però no, no hi ha cap placa, no hi ha res. No? Llavors l'única manera que tens realment de, de, de, de, de buscar-lo és a partir de la referència geogràfica, perquè no tens cap més informació, per això és important que sigui un mapa però a més a més eh, el mapa també ens permet... Eh, és una, al final també és una forma visual d'estructurar els continguts, no? és una forma dinàmica, no és una llista, sinó que és, és eh, obres caixes, tanques caixes, tens punts, és, és, una, una, és una, una ordenació de continguts també, independentment de la localització. El 2009 sorgeix la idea o detectem que hi ha aquesta aquesta possibilitat i a poc a poc, doncs, el 2010 és quan comencem a, a, a treballar-la més. Vam fer la producció de la plataforma, que també el disseny, totes aquestes coses, que va ser bastant, bastant gran i la vam presentar ara fa un any i mig, o sigui, el, el març de 2012 la vam llançar al públic i la vam presentar al Centre d'Art Santa Mònica amb 8.000 continguts. Ha passat un any i mig i ara estem a prop dels 30.000 continguts ja entre art i patrimoni, autors, també pengem informació d'autors que llavors podem relacionar amb les seves obres, estem vora dels 30.000 continguts. Encara no hi ha un altre mapa de, de l'art i el patrimoni al món, o sigui, el Wikiarmap és realment el major mapa d'art i patrimoni que existeix a nivell mundial a la xarxa. Com que comptem amb la participació de, de l'usuari, perquè és, és una plataforma wiki on l'usuari pot posar els seus propis continguts, doncs no, tenim, no hi ha un horitzó on diguem, bueno, i aquí s'acabarà, no? Perquè això realment és un treball en procés i, i bueno, doncs és anar creixent, anar relacionant continguts, anar fent mapes. Ara, per exemple, estan fent una feina de, de creació de mapes dintre del propi WikiArmat podem eh, fer agrupacions de continguts per fer mapes de temes. No? Per exemple, acabem de publicar els, els llocs de, d'Orgull i Prejuicio, una, Orgull i Prejudici, una novel·la de la Jane Austen, doncs, de les localitzacions cinematogràfiques que es van fer servir perquè són totes patrimonials, estan a Anglaterra, doncs, aquestes cases victorianes, etc. Quan vam vertebrar Wikiarma, eh, vam vam treballar molt el tema de, de quines funcionalitats havia de tenir, quines no havia de tenir, com havia de ser no? aquesta plataforma per poder realment anar creixent, eh, no tenir límit i ser realment útil a diferents escales, per l'usuari individual que vol consultar un contingut, però també per, per les entitats que, estan, que tenen patrimoni a l'espai públic i que l'estan difonguent, o pels creadors, o fins i tot pels organitzadors d'esdeveniments a l'espai públic, de festivals. El fet de que sigui wiki eh, i de contingut obert permet que, que els continguts circulin. És a dir, tu quan puges un contingut a Wikiarma estàs fent que, com que estàs, si estàs donant una llicència oberta, estàs fent que aquell contingut pugui ser compartit, pugui ser modificat, pugui ser inclús eh, agafat per posar en una altra plataforma. No? Per exemple, qualsevol ajuntament podria tenir d'una manera, pot tenir d'una manera molt senzilla el seu propi mapa d'art i patrimoni sense haver-lo de mantenir i sense haver-lo de programar, dissenyar, etc. Llavors, eh, una altra cosa també important és que és un wiki, però és un wiki controlat, és a dir, nosaltres revisem tots els continguts que s'ajusti qualitativament a, doncs, a, la, a la categoria, al tema, que estigui ben localitzat, que estigui, que estigui correcte. Vull dir que hi ha un control molt fort per intentar garantir la qualitat dels continguts.